посетитель. Как приятно. А. Это было давно мало времени, когда я увидел гостя другого. Можешь со мной пообщаться, маленький человечек? Бабский бибибу. Простите? бип деп джуп Ты хочешь спеть со мной? А подожди, идеальное время. Я приготовил для тебя, маленький человечек. хочешь услышать это? Three, two, one. Thank you.